L'Ociu è una vecchia credenza che esiste in un maritagno usano, non giudia fatto una video. Si trasmette con lo sguardo di una persona gelosa o invidiosa, o anche senza volerla. Per imparare come cacciare l'Ociu ci vuole due affari una signatura e un momento giusto. È la sera di Natale che si trasmette a Pregantola. Solo stasera. Solo. E come Pregantola. Ficatelum, ficatela, porcusanto e porco certi dicenni che si può imparare pregandula per scritto, ma un indomani ci vuole stracciare a carta e certi dicenni che si faccia solo a bocca, solo a bocca. A pregantola devi essere dita in silenzio, a voce bassa bassa. Per chi ha sera di Natale? È che Natale è un momento di nascita e di rinascita, in una religione cristiana e a nascita di Gesù Cristo in mitologia pagana e a rinascita di usoli che s'allunga un giorno. D'altronde, quando lui si regala un citro a Natale e che lui ha la forma e il colore di usoli. Tanto regala un citro sarebbe come regala a rinascita, a salute o un buon futuro. In lingua acadiana Natale insegna, vuol dire veda o occhio. Alors, une viscourdette et à zéro di Natali.